Aquest govern segueix eh, defensant, no, com, com, moltes altres, eh, com moltes altres veïnes i veïns, doncs, un pla especial com un instrument imprescindible per fer i per garantir doncs, una ciutat per viure-hi, no? com un element eh, doncs, de regulació indispensable i imprescindible per la ciutat. I durant tot aquest procés, el diàleg i el treball amb els grups, amb el sector, amb els veïns i veïnes, ha estat fonamental i ha estat importantíssim. No? Compartim plenament la necessitat de reforçar el personal dedicat en totes les tasques d'inspecció, ho hem dit des del començament, Vam fer un primer esforç amb el nostre pla de xoc, però és evident que la ciutat de Barcelona no es pot permetre tenir doncs, eh, xifres com les que tenim al voltant dels pisos turístics, que estan per sobre de il·legals, eh, que estan per sobre dels 6.000, que això s'ha plantejat ja en diferents estudis, i que ens sembla que hem de destinar moltíssims esforç i recursos a, a realment doncs, a treballar i evitar aquesta situació.